Алған жоқ нөміріңізді беріңізші бізге доступный адамсыздар ғой да барлықтарыңыз телефондарыңызды көтеретін адамсыздар ғой иә енді менің номер тимур мырза сізге қойсам бола ма көрдіңіздер ма халық біздің болашақ депутат менің қолымды алуға арсынып тұр дәрежесіне өйткені мен сай келмеймін мен малшы адаммын бұл біздің елімізге келетін болашақ адам депутат қолын созуға арланып тұр көрдіңіз ба біздің қараткен жеріміз қашан қайтарып бересіз мал жайын жерді қаншама жерді он сотықтан жаңағы гектарлап алдыңыз сол жердің бәрін он сотықтан бөліп қарапайым халыққа төрт миллионнан сатып жатсыз мал жайын жерді алып жатсыз енді қазір соны қайтарасыз ба жарайды ал сатылып берген кетті ал мал жайын жерін қайтарасыз ба бес жүз сексен жеті гектар қазір ауылдың шетінде ол мен сізді қолдаймын ол уақытта қайтарам десеңіз қайтармаймын десеңіз сізге мен қарсымын неге өйткені сіз жаңағы аманат партиясына кір келтіретін адам қаншама халық сіздің артыңызда жылап жүр білесіз ба жылап жүр он сотық жер ала алмайды ал сіз келіп мен жаңағы біздің жаңағы халықтың жаңағы мүддесін қорғайтын адаммыз халықты зарлатып отырған адам жылатып отырған адам қаншама халық зарлап қақсап жүр әркімнің қорасында үйінде тұрып бір өгізді жер неге сіздің арқаңызда бір он сотық жер ала алмай а сіз қазір жай күліп тұрсыз бізді ешбір адам қызғана алмайды жоқ халық